שמי דודו ציזנר, מחברת לאנדוליני סולושנס. אנחנו בית של פרופשיונל סרוויסס מהתחום של אוטומציה. זאת אומרת שאנחנו עוזרים, מייעצים ומפתחים כלים של אוטומציה לבדיקות, ל production, ללקוחות שהם יצרנים של אה, צ'יפים, יצרנים של מערכות ומערכות מורכבות. כשבאנו לתכנן לאחד הלקוחות שלנו, חברה בינלאומית גדולה, סביבה של אוטומציה עבור מוצר RF שמושתתת כולה, כולה על מטלאב, בעצם היינו צריכים לבוא, אה, לבנות ארכיטקטורה שלמה שהיא מושתתת מטלאב, שתהיה נוחה למהנדסים ולאנשי ה-research שיושבים במעבדה ומייצרים דאטה וחוקרים את המערכת. בעזרת מטלאב הצלחנו להגיע לפתרון שאני לא, אני, אני אפילו לא מכיר אותו מפרויקטים קודמים שלנו מבחינת הגמישות שנתנו למשתמשים. מבחינת הפשטות, השימוש במערכת שנתנו למשתמשים. בסופו של דבר, היו לנו משתמשים שהם Hardcore R&D, שצריכים מאוד לחקור ולבנות טסטים. היו לנו משתמשים שיותר באוריינטציה של הארצות. בעזרת מטלב הצלחנו לעטוף את זה בצורה כזאת, שמערכת אחת נותנת בעצם מענה לכולם, ואפילו למפתחים, לאנשים שיש להם צרכי בדיקות מאוד מאוד מאוד, אה, מאוד, מאוד אינטנסיביים. אה, היה להם API'ים ודרך מאוד מאוד ברורה להבין איך הם עובדים, כי המערכת בסופו של דבר היא הייתה מאוד מאוד מורכבת מבחינת יכולות התשתיות, אבל מאוד מאוד פשוטה למשתמש שמפעיל אותה ולמשתמש שמגדיר טסטים. ומטלב נתן לנו המון גמישות בעניין הזה. המון גמישות בעבודה עם הלוס טייפינג, המון גמישות בעבודה עם פונקשן הנדלס, בנייה של דברים בצורה מודולרית. אה, מטלב אפשר לנו את זה בצורה ש, שאפילו בפרויקטים אחרים היא לא בהכרח קיימת.